जाबामा व्हाइल लूपको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा तपाई यो सिक्नु हुनेछ व्हाइल लूपको बारेमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने यो ट्युटोरियलको लागि हामी प्रयोग गर्दै छौं उबुन्टु 11.10 जेटीके 1.6 र इक्लिप्स 3.7 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग जाबामा रिलेशनल अपरेटरको ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु होला spoken यहाँ व्हाइल संरचना छ यसमा दुई खण्ड छन् पहिलो लुप रनिंग कन्डिसन र दोस्रो लुप भ्यारिएबल हो एउटा उदाहरण हेरौं इक्लिप्स जाऊ यहाँ हामीसँग इक्लिप्स आइडीई e र बाँकी कोडलाई आवश्यक स्केलेटन छ मैले एउटा फाइल डेमो क्लास बनाएकी छु र त्यसमा मेन मेथड थपेकी छु हामी एउटा व्हाइल लूप प्रयोग गरी 1 देखि 10 सम्मका नम्बरहरू प्रिन्ट गर्ने छौं टाइप गरौ int n बराबर 1 यो n भेरिएबल हाम्रो लूप भेरिएबल हुनेछ type while parenthesis ma n less than or equal to 10 खोल्ने र बन्द हुने ब्राकेट यो कन्डिसनलाई लुप रनिङ कन्डिसन भनिन्छ यसको मतलब लूप यो कन्डिसन सही हुन्जेल चल्नेछ हाम्रो अवस्थामा यो n को मान 10 भन्दा कम वा बराबर सम्म चल्छ र जब n को मान 10 भन्दा ठूलो हुनेछ यो बन्द हुनेछ लूप भित्र हामी n को मान प्रिन्ट छौ सिस्टम dot ब्राकेट र इन्क्रिमेन्ट n बराबर n प्लस 1 यसरी पहिलो 1 प्रिन्ट हुनेछ र अनि n 2 हुनेछ अनि लूप कन्डिसन जाँचिन्छ यो सही भएकोले 2 प्रिन्ट हुन्छ र n 3 हुनेछ र त्यसै गरी लुपले 10 सम्म प्रिन्ट गर्छ त्यसपछि एन 11 बन्छ र कन्डिसन सही नभएकोले लुप बन्द हुनेछ अब कोडको कार्य हेरौं सेभ र रन गरौँ हामी 1 देखि 10 सम्मका नम्बरहरू प्रिन्ट भएको देख्छौं अब हामी 50 देखि 40 सम्मका नम्बरहरू प्रिन्ट गर्नेछौं त्यसैले हामी 50 बाट सुरु गर्नेछौं n बराबर 1 लाई n बराबर 50 मा बदलौं र हामी 40 सम्म जानेछौं अर्को भाषामा भन्दा n 40 भन्दा ठूलो र बराबर भएसम्म प्रिन्ट हुनेछ त्यसैले कन्डिसनलाई बदलौं greater than or equal to 40 र हामीले लूप एउटा ठूलो नम्बरबाट सानो नम्बरमा चलाउने भएकोले घट्दो लूप भ्यारिएबल छ त्यसैले n बराबर n+1 लाई n बराबर n-1 मा बदलौं सेभ र रन गरौ हामी 50 देखि 40 सम्मका नम्बरहरू प्रिन्ट भएको देख्छौं अब हामी 7 को पहिलो 10 गुणाहरू प्रिन्ट गर्नेछौ त्यसो गर्न 7 बाट सुरु गरौ n बराबर 50 लाई n बराबर 7 मा बदलौ र 70 सम्म लगौ n को कन्डिसनलाई लेस than इक्वल टु 70 मा बदलौ यसरी हामी लूप 70 मा रोकिने पक्का गर्छौ गुणा पाउनको लागि हामीले लूप लाई 7 ले बढाउनुपर्छ त्यसैले n बराबर n 1 लाई n बराबर n 7 मा बदलौ। यसरी पहिलो 7 प्रिन्ट भएको छ र n 14 हुन्छ 14 प्रिन्ट हुन्छ र 70 सम्म यसरी चल्ने छ सेभ र रन गरौ। हामी देख्छौं 7 को पहिलो 10 गुनाहरू प्रिन्ट भएका छन् हामी व्हाइल लूप प्रयोग गरी एउटा नम्बरका डिजिटहरुको योगफल पनि पाउन सक्छौ यसो कसरी गर्ने हेरौँ पहिले मेन मेथड मेटौ int n बराबर 13876 यो नम्बर हो अनि इन्ट dsum बराबर 0 dsum variable मतलब डिजिट सम यसले डिजिटहरूको योगफल राख्नेछ टाइप गरौ while n greater than 0 parenthesis खोल्ने र बन्द गर्ने यो कन्डिसन प्रयोग गर्नुको कारण केही क्षणमा प्रष्ट हुनेछ डिजिटहरूको योगफल पाउन पहिले हामीले डिजिट पाउनुपर्छ यसो गर्न मोडुलो अपरेटर प्रयोग गरौ। टाइप गरौ डीएसयूम बराबर डीएसयूम प्लस ब्राकेट भित्र n मोडुलो 10 हामीले हरेक डिजिट पाउँछौं र यसलाई डीएसयूम मा जोड्ने छौं यसपछि हामी हरेक डिजिट 10 ले भाग गरी हटाउने छौं n बराबर n डिभाइडेड बाइ 10 त्यसैले लूप पहिलो चोटी चल्दा dsum 6 हुनेछ र n 1387 हुनेछ जब लूप दोस्रो चोटी रन हुन्छ dsum 7 र 6 को जोड 13 हुनेछ र n 138 हुनेछ यसैगरी लूप बढ्दै जादा n बाट डिजिट हटाइनेछ र अन्त्यमा n 0 हुन्छ त्यसपछि n ग्रेटर देन 0 गलत हुनेछ र लूप रोकिनेछ एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट थपौ system dot out dot n bracket भित्र डीएसयूम कोडको कार्य हेरौं सेभ र रन गरौ हामी देख्न सक्छौं नम्बरहरुको जोड 25 प्रिन्ट भएको छ यसरी प्रोग्रामिङको सबैभन्दा आधारभूत कन्स्ट्रक्ट व्हाइल लूप प्रयोग गर्न सकिन्छ हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा छौ यो ट्युटोरियलमा हामीले व्हाइल लूपको बारेमा र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सिक्यौं यो ट्युटोरियलको कार्यको रूपमा तलको समस्या हल गर्नुहोस् एउटा नम्बर दिनुहोस् व्हाइल लूप प्रयोग गरी यसको उल्टो निकाल्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यहाँ उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk Teacher Project को एक भाग हो यसलाई National Mission on Education through ICT, MHRD भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद